Το πολύ. Νικήσαμε ράβο. Τελείωσε το παιχνίδι. Τι μου βγάλα ρασί. εσύ. Start, start to move your ass camber. Μαζευόμαστε στην εκκλησία. Ε. Παραχή μου βγάλα. Στην εκκλησία και καλά, ναι, ωραία. Ε, Ρα, θέλω μαζί μου. Έτσι κάθεσαι στην εκκλησία και κάτι χώρο δεν φαίνεται. Ή, ή έξω την εκκλησία, όπως θέλει. Ραφ, πας λάθος, ρε. Εγώ με το στήρι με. Εσύ με το σώτα. Τι όπλο είναι αυτό, ε. Μια μαλακία, ένα μου, τι είναι αυτό. Λοιπόν, ε, βασικά τελείωτε, για σκέψου κανένα καλύτερο objective για ε, Εδώ που είμαστε, τι να σου πω. Δεν έχει κανένα καλό. Να μην πεθάνετε. Δεν πάμε σε κα... να, να μην πεθάνετε, λοιπόν, πάμε αυτήν. Πάτε κατευθείαν. Κλείστε τα μάτια μου, βλέπετε. Και μόλις, μόλις, μόλις πυροβολήσω μία σφαίρα στον αέρα... Είμαστε ακίνητοι και μας πήρε τα όπλα. Μας πήρε τα όπλα. Σοβαρά. Ε. Ε, δεν Καλά, βασικά δεν το βλέπω να παίζουμε τέτοιο. Πάρε πάρε τα ζεκτήρια. Πάμε σε respond, ρε. Πάμε, πάμε, πάμε. Έλα, έλα. Έτοιμος ο πρώτος. Παίζουμε παρά με κανονικά, τι κάνουμε. Το σκότωσες. Ναι. Ανάτσο Έλα, ρε, εγώ ήθελα ήθελα να κάνω το τέτοιο. Να, να στήσω το όπλο. Έλα σκοτώστα με, Σωτήρι. Πίσω σου. Πίσω σου, Σωτήρι. Εγώ δεν είμαι αυτό που Κάποιον άλλο μιλάς. Α, ναι. Εσύ μπροστά μου ποιος είσαι με το AC3. Πού είναι ο Σωτήτρης τώρα, ακόμα στην εκκλησία. Εγώ έβαλα με το λάκι και ψάχνω να βρω την εκκλησία γιατί με την μακριά. Να, να με. Δεκά μέσα. Το εδώ. Πού είσαι. Εκκλησία. Να. τώρα τα βρήκα. Εγώ σε έβαγα για να πάρεις το κουπλό, ρε. Ωραία. Ένα αμάξι που πέρασε το είδε. Ναι, αυτή είναι. Ερχόμαστε και σας κυνηγάμε. Οκ. Okay. τώρα ποιος είναι ποιος. Μεγάλη ρίξη Σόπα. Άρα και εσείς ώρα. Δεν γνωρίζει κανένας. Ε, να πάρουμε εσύ ε, ε, στολές και τέτοια που να γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Μπορούμε. Με το που βγεις θα κοιτάξεις χρώμα. Ε, άντεξα να συνεχίζουμε. Πάμε τώρα ένα όλοι προς όλων, ξέρω εγώ πώς είμαστε αρχικά. Não, não. É AdSense. Uma rata isso. εισαγωγής χειρός εδώ. Μια ώρα σε παράριστη. Μίστε! Καψέρα που ήρθε και κρύθηκε ρε. Πήγαινα να ανοίξω την πόρτα και δεν μπορούσα. Α, δεν ανοίγουν όλα. Καλά πήγα μπροστά μου και ο άλλος από δεξιά μου. Τι όπλο μου έδωσε. Άντε ρε, άσε με να σπονάρω. Κακέ. Σπονάρω. Ε, ναι, μέχρι να... Πώς γίνεται αυτό, εδώ πήρε πολλά μια ώρα από πίσω και με σκοτώνει. Εγώ σε φάμε Τι είναι και να το πω και Σε χτύπησα? Με το link, ξέρω, ε, όχι, δεν έχει Θα πήρε να είσαι λίγο σταθερό με αυτό. Αναθένας. Σιγά, σε πετύχουμε το πιστολάκι. Εγώ που νίμισα το λες. Θα χτύψει μια. Δηλαδή, κουνιόμουν μόνο περιμένω χωρί. Μα, να δω καλά καλή. Τι έγινε. Ένας που με περιμένει εδώ πέρα στην Αντρούλα. Α, έπληγε. User joined your channel. Δεν είχα το τώρα που Ωραίος. Εγώ πάντα το βάζω τώρα, γιατί δεν την σπάσει. Κι εγώ, αλλά το ξέχασα τώρα. Yeah, I like User joined your channel. Did you?